Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu peço a vocês que não pulem esse vídeo, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá. Esse aqui sou eu. Esse aqui também sou eu. Esse sou eu. E esse loiro de barba grande também sou eu. O que é que eu quero dizer com isso? É, a nossa vida, nós mudamos muito interiormente. E tudo isso se reflete, se reflete para fora. Então é para isso que a gente está aqui. Para evoluir a nossa beleza interior e aprender a colocar essa beleza para fora. no nosso canal você vai encontrar sorteios, tá? De produtos. Além disso, a gente vai ter aqui é, teste de produtos, tá? Para que você saiba qual produto está comprando, não vá comprar as cegas e acabe com o produto errado. A gente vai ter demonstração de produtos, a gente vai ter é, perfumaria feminina, a gente também vai ter a perfumaria masculina, né? Com perfumes excelentes. A gente vai ter aqui tratamentos de pele, né? A gente também vai ter aqui um clube na leitura e a gente vai falar muito sobre a tal meditação, que a gente vai te mostrar como essa meditação pode é, externar essa tua beleza interior. Nós temos alguns canais. O primeiro é isso, nossa página do Instagram. Então já segue na nossa página, tá? E tem também esse canal aqui. Eu espero sinceramente que você se inscreva nesse canal para nos acompanhar nessa jornada, tá? Te conto no próximo vídeo.